Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat Allah hiaskan amal mereka yang sesat dan itu adalah orang-orang yang akan menerima azab di akhirat dan sangat rugi hidup mereka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم Ayat 1 sampai ayat 6 surah 6 Surah yang ke-27 diturunkan di Mekah adanya 93 ayat. Kita baca kali yang kedua ni. Ayat 1 sampai ni yang Allah Taala firman hubungi dengan Al-Quran sifat orang-orang mukmin orang yang tidak beriman kepada hari akhirat Allah hiaskan amalan mereka yang sesat dan Uh, apa mereka itu adalah orang-orang yang akan menerima azab di akhirat dan sangat rugi hidup mereka dan ayat akhir iaitu ayat yang kena Allah firman Nabi ni menerima Al-Quran daripada Allah yang hakim dan alim yang maha bijaksana dan maha mengetahui Cuba kita tengok sekali lagi. Tosin. Eh, supaya saya ada koyak. Belum-belum pada ni lah. Ya huruf muqatta'ah. Huruf alih bota sampai ya ni. Ada sebahagiannya. Allah pilih. Sebagai satu ayat ataupun tidak dikira ayat. Kau duduk di awal-awal surah. Mula di alif. Bo tak ada To tak ada So tak ada Jim Jim Allah Alam tak ada dah Ha ada Kho tak ada ha, Lepas tu Siapa yo Ada yang baca dua harakat Ada yang baca Ni harakat Ni kena Kena, kena rojok kepada Ngaji tajwid Bapa boleh baca ni Bapa Bapa boleh baca dua Umumnya hak eja dengan tiga huruf bacanya ni harakat seperti sin. Sin kita kena ulur semula kepada tulis se dia bukan tulis sin seka dak. Tapi nak baca sin tu kena tulisnya sin ya nun. Ha tu c tu tiga huruf tu. Baca dia ni harakat. Ha gitu. Tapi kalau ya, ya kalau dah kita tulis ya. Tapi nak nak nak baca ya tu, ya tu kena uno tulisnya ya alif hamzah hamzah tu ya buai ya tak kira ya baca ya maka dikira sebagai dua harakat sebab kita buai hamzah adanya ya alif saja sebab tu baca mudah-mudah supaya yasin kita baca yasin ya sin dua harakat apa ya tu baca dua harakat sin baca ni harakat yasin tapi bakpo boleh baca taha dua harakat taha sebab ejo dia tu kembali kepada hak asal ta ta alif hamzah ha ha alif hamzah hamzah buai tinggalnya ta alif ha alif taha tu cara kecuali huruf alif Alif ni tak ada harakah. Bacanya alif saja ya. Alif lam ra, alif lam mim. Alif lam mim, alif lam mim ra dan sebagainya. Itulah nah. Kau ni kena pakak-pakak ngaji tajwid. Apa boleh baca panjang baca pendek. Nah. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran juga kitab yang jelas nyata kandungnya dan kebenarannya alhamdulillah kita orang Islam yakin dengan kebenaran al-Quranul Karim yang tidak ada gleweng tamoh, kurang walaupun sikit Quran ini adalah mukjizat yang kekal abadi sampai ke hari kiamat baca eh dia kena buat betul dan boleh dibaca di dalam semaya hadis Nabi tak boleh baca dalam semaya Quran boleh baca bila baca kena baca dengan tamnong adanya kalau kita bahasa kapung-kapung bahasa dia panggil ingik ingik tinggi genoh panjang panok suara pun kena wi enok kui sedap baca Quran. Ha tu Allah Taala izin kepada kita boleh baca Quran dengan suara yang enok. Patu tu Quran pula adalah kelebihan yang ada pada dia semua tiap-tiap cara di dalam kehidupan manusia. Bukan kelebihan saja nak bahkan jadi petunjuk jalan yang betul yang benar. Orang yang selalunya duk dengan Quran, eh, baca Quran, ngaji Quran, kaji Quran, pehe Quran, amal dengan Quran. Cara hidup dia pun hidup serupa dengan Quran. Insya-Allah orang itu hidup barakah, hidup baik. Tapi orang yang tak baca Quran langsung, tak tepuh dengan Quran ataupun tak pandai baca Quran, lepas tu tak usaha nak wi pandai baca Quran. Hidup orang itu adalah hidup rugi. Dia tak ada pahala. Sebab Quran ni satu huruf kita akan bolehnya 10 pahala satu huruf ha. apatah lagi beberapa huruf yang kita baca baca baca baca baca maka pahala boleh pada kita banyak ha, sebab tu nah kita orang Islam ni kena we boleh baca Quran kena we duduk dengan Quran semua nah insyaallah hudan wa busra lil mukminin menjadi hidayah pertunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman alhamdulillah Siapa tu orang beriman? Iaitu nya allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Ni tu kampuh dua tu. Semaya dengan zakat adalah benda penting. Nah, semaya tiap-tiap hari. Zakat setahun sekali. Lepas tu orang hok gelewing, dia rakyat katanya semaya kena setahun sekali. Yang malak ni. Orang hok geleweng, dia katanya semaya kena setahun sekali sebab zakat tu setahun sekali. Dia ambil mana nak tahu? Ha, tu. Tu ada atas dunia ni, dia pasal ajaran-ajaran sesat. Dia kata pada bagi kita kalau dia nak ingat kau Tuhan, Tuhan suruh kita ingat ke dia. Walaupun dalam bentuk mana sekalipun. pun. Duk dia eh, ingat kata Tuhan eh, hasil kira-kira sudah tu semaya dah tu. Nah ni ajari-ajari hak pasal gelewen sesat. Tapi Allah Taala firman di dalam ayat Quran ni iaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang. Dalam pimpinan Ar-Rahman ni dia tak ada sebut solat. Dia sebut sembahyang. Nah wallahu alam sembahyang ni dalam istilah bahasa Melayu ya maknanya orang yang beribadat di dalam setiap agama dia panggil sembahyang. Semaya dalam agama Hindu, semaya dalam agama Kristian, dia panggil sembahyang belaka. Lebih moleknya kita ambil perkataan eh, solah. Cok cong selalu dah. Solah. Lebih daripada sembahyang. Nah, gitulah. Yaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Lepas zakat pula ada berbagai-bagai. Bukan zakat tanam saja. Bahkan zakat nego, zakat duit gaji, zakat duit masuk kepada kita. Semua hak jadi raidai kita kena keluar zakat belaka. Nah, bukan zakat padi saja, bahkan deria-deria hak kita nak jual, nah getah-getah hak kita nak jual tu kena keluar zakat. Nah, walaupun ada khilaf ulama sikit sebanyak tapi semua raidai kena keluar zakat siapa yang ada raidai lebih daripada dia makan dia guna maka kena keluar zakat dosa besar bagi orang yang duk taruh duit duk hipung duit tak keluar zakat ini dosa besar bagi bagi orang yang nak tak tak taksir keluar zakat bo nak sapa tahun dia mula oh duit masuk kau tu masuk kau ni wi buta kau ge sebab tak si tak si bayar zakat ada ha, nampak katanya zakat tu jadi nampak banyak padahal 2 cuk 5 persen je dalam 100 kuk waktu bek 2 kuk 50 stel kau duduk dengan dia lagi 97 kuk 50 stel dia duk berasa katanya banyak hak keluar zakat pasal ni masya-Allah nak sedang mereka pula percaya dengan yakin akan hari akhirat. Ini ha, dengan syarat umumnya, orang Islam, dia yakin dan berime dengan hari akhirat. Dan termasuknya, benar-benar hak Nabi nain benar-benar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang berime kepada Allah dan hari akhirat. Ulai acak-acak kali di dalam hadis dan beberapa ayat Quran. Nak ayat katanya berime dengan hari akhirat adalah penting. Hidup kita pun kena kena jadi terikat semua dengan hari akhirat. Walaupun kita duduk atas dunia, akhirat tak ada siapa pergi lagi. Walaupun orang mati beribu-ribu-ribu-ribu tahun lepas belum pada ni pun tak ada biasa sore pun pergi ke alam akhirat. Tapi kita kena terikat semua, terikat dengan kubur kita, dengan akhirat tempat kita nak pergi. Barulah kita duduk atas dunia Berasa katanya Buat gapa-gapa kena beringat Kena jaga-jaga takut Punuh, rabuk Kan cari ciwit kita atas muka dunia Takut rusak kan, Takut tak kena Sebab akhirat adalah tempat balasai Nah, dunia ni tempat sementara Kita mari lalu jalan Kita kena mati Mati pun dengan sebab tu, sebab ni ada berlaku sebab tu sebab ni tapi hakikat yang sebenar Allah Ta'ala nak wui kita mati nak wui kita pindah alam daripada alam dunia pergi ke alam kubur alam barzakh dia panggil lepas tu bakit semua pergi ke alam akhirat berlaku sebab tu Quran tu hai cerita hubungi dengan akhirat lebih banyak daripada ha dunia dia nak wui hati kita cara hidup kita nak terikat dengan hak nung bukan terikat dengan hak ni sebab hak ni jemerai eh. retak eh, nak pergi ke sana Tuhan pun ayat lagi innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'maluhum fahum ya'mahun sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat ha, ni termasuknya semua orang kafir orang kafir yang tak percaya hak akhirat walaupun dia percaya pun tapi rukun-rukun lain dia tak percaya seperti apa? misalnya eh, ugamu hok mari daripada langit, ugamu Kristian, ugamu Yahudi, dia percaya hari akhirat. Dia percaya kepada Allah. Tapi rukun-rukun lain syirik belana pok dia. Dia tak percaya kepada rasul-rasul tu rasul ni. Dia tak percaya kepada Quran dan sebagainya. Sebab tu Allah tak ada peranan pok ni adalah pok kafe. Nah ha, gitu. Bah apa lagi? hak sakuk dengan hari akhirat kalau dia orang tak percaya maka orang tu adalah orang kafir sesungguhnya so, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat kami jadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka ajalah tu duk reka tu reka ni dalam agama mereka buat piti piti piti go tu banyak banyak banyak banyak ajalah lama-lama ya kepekak gadik dia jadi kelongklin dengan witi ciwit siapa ko? tak boleh nak buai daripada witi ciwit buat dia kena duk buat semua itulah nak ayat katanya dalam Islam dia tak sibi ada benar-benar bida'ah benar hak orang duk reka-reka lepas tu bermari rung anak cucu cicit cocok duk buat buat buat buat buat buat buat duk berasa katanya benar tu molek padahal benda tu tak molek zayyana lahum a'malahum kami hiaskan maknanya Tuhan wi kepada orang-orang kafir ni dok gi buat dok gi reka go tu go ni go tu ni amalan hak tak molek jadi nampak molek ha gitu jadi nampak molek pas betul nak tinggal air payah dah kan? lah yang menunjuk katanya oleh itu tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan mana kan eh? dah duduk di dalam amalan hak pasal tak kena maka seolah-olah katanya duk gagal dalam dalam gelap duk berasa katanya kena hak duk amal duk buat tu ha, anilah sebab tu dalam Islam saya ulas sekali lagi tak siwi ada bid'ah khurafat kalau bidaah pasal amalan khurafat pasal pegangnya akidah Jangan hidup buat, jangan hidup rekor, jangan hidup tunjuk contoh kepada orang. Ambil hak tulen, hak bersih cuci daripada nabi, daripada Allah Taala. Nabi buat macam mana? Hak buat macam tu. We ada dalil katanya nabi buat. Patu sebaik-baik sebaik-baik dalil iaitu nya dalil hak sahih. Hak sahih. Hak hak jelas, hak cerah. Hak tu kan. Kita kena pegang selalu dah. Pegang tak jangan jangan tahu, jangan buai. Pegang molek walaupun ada hadis ataupun dalil yang daif tu pun tak sewu jadi kita dok jadi berhujah sangat dengan hak daif daif daif daif mana apa hak lemah nak amal sendiri tak ada apa tapi jangan sampai ke jadi umum pakak doa amal belakang dengan hak daif hak sikit ya. tapi jadi cara hidup siapa kau tak boleh tinggal benda tu ha ni tak kenal Ambil hak sahih. Hak jelah. Alhamdulillah. Bukan arti kita tak sahih hadis daif dah. Boleh beramal dengan hadis daif. Sekadar katanya fadilah aman untuk kita guna. Lepas tu jangan duk pergi rekor tu, rekor ni, rekor tu. Masya Allah. Jangan, jangan, jangan. Dari Islam belum pada kita nak amal sesekara. Tanya dulu katanya ada dalil Nabi buat ke tak? Lepas tu kita nak. Nah. Allah raya lagi akhir eh? nak nak nak akhir dan mereka pula pada hari akhirat okay, okay, okay. ayat yang keempat eh? kelihatan baik oleh itu tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan ayat yang kelima mereka lah orang-orang yang akan berulih azab seksa yang buruk di dunia Allah ni orang-orang kafir eh? tu heroyak orang-orang kafir ni dan mereka pula pada hari akhirat adalah orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Allah. Janganlah jadi orang rugi dah. Rugi di dunia lagi kita. Tak sih. apa Apatah lagi. Rugi di akhirat. Tak boleh klik lah. Tak boleh nak tobat dan tak boleh nak sisa, Akhir sekali. Wa innaka latulakal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Diberikan menyambut dan menerima Al-Quran dari sisi Allah yang amat bijaksana lagi amat mengetahui. Nabi belum pada jadi rasul ni, Nabi tak ada harap ataupun tak ada duk cita-cita katanya dia akan boleh wahyu Quran. Tapi alamat-alamat tu ada lah pada Nabi. Sejak daripada kecil lagi. Ada dah alamat yang Nabi sendiri pun tahu katanya pesaining-pesaining hidup dia sikit lagi apatah lagi bila ia ya dia boleh wahyu daripada Jibril maka kau lebih cerak kau lebih jelas lagi katanya dia ni adalah seorang rasul yang kena ajar kepada manusia apatah lagi ajaran nabi hak paling besar sekali iaitu nya ajaran Quran hak dia terima daripada Allah Taala melalui malaikat Jibril menghidup ngajar dia ngajar ngajar ngajar dalam masa 22 tahun lebih nak boleh sempurna sebuah Quran tu maka alhamdulillah Allah pun raya wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim nah berlepas pada ayat ni iaitu nya kisah Nabi Musa pula masuk kisah pula masuk cerita-cerita yang Allah Taala raya ha Nabi Musa ha Nabi Sulaiman ha burung belatuk ha ni ha sumuk ha gapo jalan surah ni surah sumuk maka banyak cerita yang Allah Taala raya hubungnya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul untuk jadikan pengajar dan iktibar kepada kita semua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.